No, już miałam film. Dobry na plus, dzień na jutro. Będziemy sobie trollować villagerów. Dopiero musimy ich właśnie wrzucić. Z jednego z domu, któremu chcemy strollować. Gajów. Bary barier law będzie barier gave aj ty głupku jeden gave no papa barier teraz pozawuję z głupku Nie no może nikt tutaj przejść. No ten blok jest bardzo fajny. To co to za bug? U, dobrze, zniszczę. No i niestety pańska przygoda się kończy. czytał. Tam barier bokra. Nikt nie może przychodzić. No i tutaj tam sobie barier i bariera. Oczywiście nie da się zniszczyć. Widzicie, teraz wyrzucę sobie przez okno. No i za chwilę się wyłączy. No i tutaj. A, Jak go już dostać? Ale musicie być w game modzie 2, żeby nie widzieć. No. Można to wykorzystać na mapkach. I co tu no i mamy barierę. Na gimucie tła nie możemy sobie tą barierą robić cesy. Gimu 2 to się od razu pokazuje. No i co? O, wielki troll. Troll. Powiem... Jak tu tak będzie grać sobie ale można wykorzystać na domek. Mm. To będzie mój... Nie. Zrobię mu tak. Strolowałem. Tanim. E, Czyli na noc. I co? Nie, gdzie ty pędzi? No i tutaj jak ktoś przejdzie, widzi tutaj. Jak cię zabiję ty, tych villagerów. Daj lajka. Nie zebram lajku. Dlatego tak zarysuję sobie. Likę. Możecie sobie wykorzystać na domek. O, to będzie mój domek. I ty, to jest mój domek, a nie twój, który ja teraz robię. No i możecie się tak łatwo schować przed villagerami, którzy ciągle wchodzą do waszych domów. Właśnie zbudowałem sobie domek. Mam sobie tryb trudny, żeby nie było usługiwania. No i położę sobie jakiegoś moba, który mi nie zepsuje domku jak sobie wyrzucimy nie no widzicie nie widać a jak będziemy mieć to widać to jest bardzo szczęście szczęście dla różnych graczy którzy chcą strollować mocy znaczy, no, trudny trudny muszę zrobić drzwi. Nie, przecież nie muszę. O, dobrze. No i włącz sobie na Game do Wygrał się poradnik. Nagrywa, nagrywa. No teraz robimy sobie drzwi. Co ty się cepiesz? No i drzwi. Wchodzę sobie do drzwi. Wchodzę sobie... Demode... Dwo... No i ciekawe, czy mnie zabiją. Można tak strollować gościa, ale nie otwierajcie drzwi, bo go was zabić. No i może być fajna zabawa. Yy, zrobię. Jak e, widzicie, nie można niszczyć. E, I zobacz, co jak to świetnie wygląda. Chodzę sobie. No i to jest bardzo fajne. A ten szkielet będzie się bał. Nie zapomnę. No i co? Strzelić we mnie? Co on widzi ten blok? O nie, tutaj nie ma żadnego barrier bloka. A widzieliście? Nie uderzył mnie. Wynoś się, mówię. No będzie w nas strzelać, jeśli... No i tak się stało. Gimode 1. No i na Gimodzie tylko widać. Ha, ha, ha, ha. Tak właśnie będzie wyglądać mój dzisiejszy domek. Z wiejską będzie mieć tu, tytuł tak jak Enzima Miejska Przygoda. Jakby to nazywam to Prima Plik. Jakby ktoś nie wiedział, wiedział. <laughs> Literówka. Polska robi się. Nie, nie chciałem nikogo przezywać. Ale zrobię tu. Co, ale to co? Ale koncert pokojowy. No i jest super. Zrzuciłem sobie na kilka tam. No i nie, na razie widać X. -y. I teraz jak się dowiemy, to już wszystkiego nie widać. Hmm. Hagrid zostawił drzwi do swojego domku. O nie, on mieć game mroł. Jeden. Dwa. Literówka. No i nie będę wiedzieć. He? Niewidzialne bloki. Kto używa niewidzialnych bloków? Bracie. Ja idziemy na blok. Ej, łączyłem tryb pokojowy. No co się?